Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! На Красной площади военнослужащие Западного военного округа открывает прохождение парадный расчет второй гвардейской мотострелковой Таманской дивизии имени Калинина, который возглавляет полковник Сергей Медведев. Проходит парадный расчет военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет строй подполковник Виталий Пикалов. Военные полицейские достойно выполняют специальные задачи, в том числе и за пределами России. Гордо чеканя шаг, идут военнослужащие воздушно-десантных войск. Парадный расчет Рязанского, гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова возглавляет начальник училища полковник Руслан Евкадимов. Мимо трибун проходят курсанты-севастопольцы Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Александр Гринкевич. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3М м первого гвардейского Чертковского танкового полка имени маршала Катукова Таманской дивизии. На брусчатке Красной площади боевая техника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации. Под командованием подполковника Алексея Ярукова проходит дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской ракетной новороссийской бригады. На марше зенитные ракетные комплексы воздушно-космических сил. Открывает прохождение колонна зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» 612-го гвардейского киевского полка под руководством майора Сергея Шишкина. Продолжают парадный строй Ударные вертолеты Ми-35М и Ми-24. В воздухе четверка современных многоцелевых истребителей Су-35С. Возглавляет группу подполковник Алексей Шкарупа. Парад Победы завершен.